Төрле аерым фикерләргә төшеп, аерылып, төрле фыркаларга бүленеп, таралып беттеләр. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вәлә такуну кәлләзина тафарраку". Сез алар кебек булмагыз дип хәбәр бирә. Безнең динебез ислам дине. Әмер бирә безгә берлек һәм дә бергә бәрабәрлек булып яшәүне әмер итә, бергә яшәргә. Һәм дә аерым төрле фиркаларга бүленеп, төрле Аерылыш, төрле аерым фикерләргә бирелеп яшәүне харам кыла. Ягъни, бердәм булып, бер булып, бер җәмәгать булып яшәргә әмер. Аерым үз фикерендә, үз боткасында, үз эшендә, үз өендә үз фикер белән яшәүне харам кыла. Бергә булуны әмер итә. Чөнки ихтилаф тарткалашу бәхәсләшү аерым-аерым фикерләргә төшү бу Зур бер фәлакәтне, зур бер кайгы-хәсрәтне әзерли. Шуның өчен кемнең акылы сау-сәламәт, акыллы кешеләр, акыллы мөселманнар сайлаган юл, ул пәйгамбер, аны Аллаһ Тәгалә өйрәткән Коръәндә, аның юлыннан бару, Ягъни бердәм, бер булу, бу акыллы кешенең яшәгән бер юлыдыр. Кемнең ышанган Раббы Субхан Аллаһ Тәгалә бер булып, мин исламда булып, булып, мин исламда яшим дип йөргән кеше, дине, китабы, кыйбласы да бер булып яшәгән вакытта Аерым юлга керсә, бу вакытта Коръәнгә каршы килгән була. Ничек ки галимнәр сүзләрендә әйтелә дә, гыйбрәт белән бер Коръән укы, әйтә ки, лә тәфәррәку. Коръән укы, дип әйтә галим. Лә тәфәррәку, аерылма. Ничек әйтәләр, аерылганны аю ашый, бүленгәнне бүлү, бүре ашый. Шуңардан да бу халык сүзе аяты кәримәдән, хәдистән килә. Шушы укыган Сура Әле Имран 105 нче аят кәримә. Алда яшәгән милләтләр шушы әле Имран сүрәсе Алла Тәгалә әйткән ла такуну каллазина алар кебек булмагыз. Кемнәр хакында әйтә? Бездә яшәгән алда кавымнар. Муса пәйгамбәр кавымы, Нух пәйгамбәр кавымы, Айса пәйгамбәр халкы. Шушы алда яшәгән пәйгамбәрләрнең халыклары аерылдылар аерым фикергә. Төштеләр. Бер фикергә килмичә айрым булганнар өчен һәм милләтләре дә, халыклары да, кешеләр дә шушы кайгы-хәсәткә очрадылар. Бу да инде безгә Аллаһ Тәгалә шушы Әле Имран сүрәсендә гыйбрәт булып әйтә. Һәм дә аятның ахырында да әйтә, «Вә уләйкә ләһүм газәбүн газим». Һәм дә алар инде, менә, менә алар, ләһүм газәб, аларга бар газап, бөек бер газап. Ягъни кем аерым фикергә төшә, җәмәгатькә буйсынмый, ялгыз аерым юлдан барам дип йөргән кешегә Аллаһ Тәгалә әйтә, Газап. Шуңа булырга кирәк бердәм һәм дә бер. Ничек ки мөселманнар ул да бер милләт һәм дә тагын да бар милләтләр, ягъни Дөньядагы милләтләр, чит милләтләр, күрше милләтләр, аларның да гомерләре бакый була, ягъни дәвамлы. Кайчан? Кайчан бердәмлек булган вакытта гына. Кайчан бердәмлек югала, ни дә дин, ни дә милләт кала. Барсы да аерым-аерым бүленеп, таралып бетәләр. Бу хосуста бер хикәя бар. Бер бәндәнең булган өч сыйыры Бу өч мал, шушы өч хайван бергә үлән ашап йөргән булганнар. Һәм дә ул вакытта, әлбәттә, койма да яки безнеке кебек чорда төрле кораллар хайванны сакларга андый юк. Ничек кенә тауларга якларына барсак, Белорет ягына, анда хайваннар юлда йөриләр, һәм ат, һәм сыер. Ягъни кеше аны саклап йөрми. Менә шундый бер булган кеше, аның да шушы өч хайваны булган, өч хайван да шулай үзе үз башына йөргәннәр үлән ашап, Йә кырда, йә яланда, йә кайда. Һәм дә инде мал булса да акылы булып, бүре килеп ашамасын дип, сыртларны бер-берсенә терәп, шулай ашаганнар үлән. Өчесе дә өч сыртын бер-берсенә терәп, ягъни өч баш, өч якка карап ашаганнар үлән. Шулай ашап заман үткән. Һәм дә инде боларны күргән бер бүре, ач, әлбәттә, ерткыч хайван, уйлаган ничек ки боларны һөҗүм итеп ашарга. Ләкин ничек ашарга була ки, һәрбер сыер мөгезле һәм дә өчесе дә өч якка карап тора. Бүре бу яктан кисә дә, бу яктан кисә дә, Мөгез белән торалар. Ничек тә якын килә алмый. Һәм нәрсә уйлаган? Араларын бозарга, аерырга. Һәм дә шундый бер төшенчә белән килгән ул ак сыер кырына. Һәм бүре әйтә икән. Менә сез өчегез син ак, икенчесе күк, өченчесе кызыл. Менә син ак белән күк төстәгесе икегез бик матурсыз, бик туры килә дә, менә кызылыгыз арагызны бераз ямьсезләтеп тора. Аны арагыздан ераклаштыра кирәк, ул сезне бизәми. Сез икегез ак белән күк төстәгесе, икегез сез бик матур, бик күркәм, дип мәсажли күтәрә. Һәм дә инде шушы ак хайван белән шушы күк төстәгесе кызылны көчләп куып, бүре дә, әлбәттә, үз теләгенә ирешеп, аны кыскача әйткәндә ашый. Ягъни ерткалап-тарткалап тешләре белән шушы ике күк белән ак төстәгесе күз алдында нәрсә эшли? Бүлгәләп-бүлгәләп ашап бетерә. Һәм дә байтак кына вакыт үткәч, кайчанки бу бүренең Карыны ачыга, чөнки зур бул, зур бер кызыл сыерны ашагач, аңа байтак кына бер заманга бу ризык җитә, бу ит җитә. Һәм дә Ашыккач тагын килә ак сыер кырына. Һәм шул ук уй белән, шул ук фикер белән ак сыерга эндәшә. Ничек ки беренче вакытта килеп кызыл сыерны ашады исә, бу вакытта күк сыерны да шулай ук ашый. Ак сыер белән шулай сөйләшеп, аны ашый. Һәм шушы күк сыерны да ашагач, бүренең тамагы туя һәм дә байтак кына заманга Бу ризык бүрегә җитә. Тик, әлбәттә, хайван, ерткыч, ит белән яшәгәч, карыны бушый һәм дә килә тагы ак сыерга. Һәм дәшә. Дәшә. Туп-турыга битенә бәреп, мин сине ашыйм, ди. Алдагы килгәнчә түгел, хәйлә белән берсене күтәреп, мактап, икенчесенә төшереп түгел, ә хәйлә белән. Шулай бүре ак сыерның алдына килеп, топ-торыга әйтә, мин сине ашыйм. Һәм дә бу хикәянең азагы да шушы ак сыерның җавабы бер Үрнәк яки бер дәрес булып тора бөтен кешегә дә, бөтен халыкка да. Бүренең мин сине ашыйм дигән җөмләгә ак сыерда ничек җавап бирә? Без кызыл Төстәге дустыбызны ашаткан вакыт ашаткан көндә үк инде аш алган идек, дип әйтә. Кайчан без кызыл дустыбызны ашаттык, без шул көндә инде аш алган идек, дип әйтә бүре. То есть без уже аш алган. Хәзер уже ашаның файдасы юк, без уже аш алган, дип әйтә. Ягъни, кыска әйткәндә, соң мәгънәсен Аңлый бу ак сыер тик була соң. Шуның өчен бүредән дә тагын да куркынычрак. Безнең динебезгә дә, милләтебезгә дә булган дошманлар, шайтаннан башлап, кеше арасында да минә җиннәт юәннәс күп бар. Аерылык кылса, аерылык эшләсә, кем аерса, кем аерса, ул бездән түгел дигән, кем аерса. Шуның өчен куе урманнарда да күп яңгыр яуганы билгеле. Бүгенгесе көндә дә мисал кичә генә булды, бүген иртән дә булды. Зур бер давыл, бер гарәсәт, бер көчле җил булды. Бабайлар әйтәләр, элек бу җилләр сирәк иде, чөнки урманнар бар иде. Урманнан киселә, шәһәрләр үсә, җил давыллар күбәя. Шуның өчен аларның сүзләрендә дә бар, кайда нык куе урман бар, ул куе урманда да күп яңгыр ява. Күп яңгыр ява куе урманга сирәк посадкага түгел, ә именно тик тик куе урманга. Шуның өчен кайсы халыкта, кайсы милләттә, кайсы авылда, шәһәрдә, урамда Булса бердәмлек, сөю, бергә булган бер фикер булса, шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте анда иңә. Бәрәкәт анда иңә. Кая моны алып әйтәбез? Пәйгамбәрбез шулай ди. Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Тәгалә Минем өммәтне бозыклык өстендә бозыклык хакында бергә тупламас. Ягъни бу хәдис аңлашыла ки, әгәр дә җәмәгать җыелды икән, нинди генә бер тема белән җыелды икән, димәк, алар җыелды ялгыш бер темада түгел. Анда Искә алына кайвракыт мәчтә җыелсак, кайбер кеше әйтә башлый, бу бидгать, бидгать. Бергә халык беркайчанда пәйгамбәр әйтә, минем өммәтем беркайчанда ә минем өммәтем тим дими. Аллаһы Тәгалә минем өммәтемне җыймый. Бузыклык бер вакытта, бузыклык бер темада җыймый дип әйтә. Ягъни Алла Тәгалә җыйды икән халыкны бер урынга, нинди дә булса бер тема белән, димәк, анда бозыклык түгел, ә киресенчә яхшылык бар. Һәм дә хәдисне дәвамында Аллаһ пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ Тәгаләнең Рәхмәте җәмәгатьтәдер, дип әйтә. Рәхмәт дигәнебез инде русча әйткәндә спасибо түгел, әлбәттә. Ә рәхмәт дигәне ул рахим, бәрәкәт, ягъни яхшылык, бәхет. Һәм дә шушы ук хәдиснең Охшаш ягы, ахырында әйтә, кем аерса, ул җәһәннәмдә, дип әйтә. Бу да Тирмизи, Табарани хәдисләрендә килә. Шуның өчен тагын да дәлил кирәк булса, шушы бергә булу, бердәмлекнең хакында булса, әлбәттә, монда да дәлилләр бик бар. Мисал, Мәчеттә әгәр җәмәгать булмаса, бер-ике кеше булса, җәмәгать юк, ике кеше белән җәмәгать булмас. Җомга намазы шарты юк, җомга намазы юк. Хәтта, хәтта без беләбез, җомга намазы уразадан да, корбаннан да югары һәм бөек. Тик теләсәң дә син аны укый алмыйсың, чөнки шарт юк. Нигә? Җәмәгать ул шарт. Менә бу тагын бер дәлил. Шулай ук Корбан намазы да, гаит намазы, ураза намазы, елына бер тапкыр укылган намаз, әгәр дә җәмәгать юк икән, тәгендә бер кеше, монда бер кеше бар, тик җәмәгать юк. Ягъни бергә җыелмаганнар, килмәгәннәр бер урынга, бер мәчеткә, бер урынга. Мәчет булмаса да намаз укырга була. Билгеле урын булса, анда Йорт мул, бүлмә мул. Билгеле, анда намаз укылган дигән билгеле генә булса, җыелсалар, бәйрәм намазы укыла. Юк икән, җәмәгать ул вакытта намаз укырга хак та юк. Менә бу тагын бер дәлил. Шуның өчен бу безнең ислам динендә җәмәгать ул бер рух кебек, зур бер әһәмияткә ия һәм дә зур бер игътибарга лаеклы. Кайда җәмәгать булса, җәмәгать булса кайда ул вакытта, шушы урында, шушы милләт, шушы халыкта, шушы вакытта, урында була җитәрле ризыгы да, Акчасы да, бәрәкәте дә һәм дә рәхмәте дә. Һәм, әлбәттә, савап. Тагын бер дәлил. Җәмәгать белән кылынган намазның савабы ялгызга чагыштырган вакытта 27 дәрәҗә югары. Менә тагын бер дәлил. Җәмәгатьнең никадәр мөһим булганына тагын бер дәлил. Ялгыз намаз укырга була. Тик савабы егерме җиде, дип әйтә пәйгамбәр, аерма. Бергә уку егерме җиде тапкыр күбрәк. Тагын да бу дәлил нәрсәгә? Җәмәгатьнең шушы туплану, бергә булуның хакында. Шушында Аллаһның рәхмәте бар, дип әйтә. Ризык мәсьәләсенә килсәк тә, безнең бит төп мәсьәлә кешенеке ул ризык. Без һәрвакыт уйлыйбыз ризык турында. Кемдер уйлый җан ризыгы турында, кемдер уйлый гәүдә ризыгы турында, ләкин һәр кеше уйлый ризык турында. Җан ризыгы ул Коръән, гәүдә ризыгы ул да булса икмәк белән ит. Шушы ризык хакында килгәндә, шушы ит белән икмәккә Әгәр дә бу да хәдистән килә әлбәттә. Бер кеше ашарлык кадәр генә ризык булса, бер бер порция, бер генә кисәк. Бисмилла әйттереп, урталарга бүлеп, дусты белән ашаса, икегә. Икесе дә туячак, дип әйтелә хәдистә. Хотя бер кешегә генә ул Рассчитан, бер кеше генә хосу нәрсә эшләгән, хисапланган бер кешегә. Ул икмәкме ул, итме, бер кешегә ул хисапланган анда. Грамм ничәдер анда, бер кешегә. Ләкин икегә бүленсә, икесе дә туячак, дип әйтелә хәдистә. Әгәр дә туймасалар, Яки туймаса кеше. Яки туймаслар дигән бер җөмлә кисә, димәк ки, пәйгамбәребезнең җавабы әйтеп үтәргә була. Пәйгамбер нәрсә әйтә? Ихтимал, ягъни вероятность, возможно, дип әйтә пәйгамбер, ихтимал, аерым ашыйсыз дип әйтә, аерым. Монда да инде тагын да шушы кояш ягыннан килгән дуслар хакында әйтергә була. Ничек ки безнең Бухара ягыннан килгән дуслар да бергә аша дигән бар нәрсә табак бигрәктә нидән? Имән агачыннан. Шундый яхшы гына имән агачыннан табак. Плов ашаргамы яки Башка ризыкны да бергә ашау, бу шушы нәрсә сакланылып килә безнең шушы көндә. Һәм дә икмәк бүлгәндә дә бүлеп биреп күршегә, күрше бүлеп бирә, тагын күршенә шулай иттереп, безнең менә чагыштырганда безнеке кисеп куелып, уртага куеп, ал. Ягъни Аермасы шундый, бүлеп бирү, менә син бүлеп ал, бүлешү юк. Кисеп, бу уже бүлешү түгел, бу уже киселгән, уртага куелган, теләсәң ал, теләсәң алма. Тегесе бәлки аласы киләдер, ояладыр. Бараны кешеләр ашаганда оялалар. Бараны кешеләр ул да мөмкин булган бер хәл. Ул да кешегә хосусый бер сыйфат. Шуның өчен шушы хосуста әйткәндә, әлбәттә, бер халыкның да, бер милләтнең дә икенче кешенең, икенче милләттән өстенлеге әлбәттә юк, тик өстенлек бар әлбәттә тәкъва темасында, ягъни Аллаһтан курку. Кем Аллаһ Тәгаләдән курыкса, ул әлбәттә өстенрәк. Аның милләтенә, нәселенә карамыйча. Нәсел, милләт ул безнең динебездә мөһим түгел, мөһим кем Аллаһтан курка. Шуның өчен пәйгамбәребез хакында күрсәк тә, без беләбез ике сахабә бар. Ике төрле сахабә, берсе Мәккә шәһәреннән килгән, аларга әйтәбез. Мохаҗирлар һәм дә Мәдинә яшәгән мөселманнар, алар әйтәбез ансарлар. Ягъни берсе күчте, хиҗрәт кылды, мухаҗир, берсе ярдәм итте, булды ансар. Насара сүзеннән ярдәм итүче. Икесе ике ике шәһәр мөселманнары яшәделәр бергә. Аермалары булмады һичбер вакыт, хәтта санап китсәк, Сәлман Фарси, Биләл Хәбәши һәм дә Сунәйби Руми радиллаһу анһум бу саналган өч кеше ничек әйтергә күз белән караганда алар башка сахабәләр караганда түбән иде. Мәсәлән, Биләл Хәбәшине алсак, ул бер кол иде. Аны сатып алды Әбу Бәкер Сиддыйк 150 мең Акчага, әгәр хәтерем дә дөрес язылган булса, Әбүбәкер Сиддык сатып ала да, Биләл Хәбәшине китерә пәйгамбәребезгә азат кылып. Кол. Ләкин кол, шушы Биләл исемле, шушы безнең муәдзин бит инде, азан әйтүче ис тарихта билгеле. Ул була башка кешеләр янында ничек тигез? Тип-тигез. Беркем дә әйтми, син бит кол, син кайсы гаиләдән килдең, синең үзеңнең тарихыңа кара, син кем идең, хәзер кем булдың. Андый сүзләр булмый, чөнки ул була пәйгамбәребезнең укучысы. Икесе дә укучы, әлбәттә. Мәккә халкы да, Мәдинә халкы да. Ике, ике шәһәр халкы икесе дә укучы. Шуның өчен фикерләре бер. Бер фикер, бер, бер милләт, бер гаилә, бер Бер дәмлек, бер дәмлек болар. Шуның өчен КАМАЗта, көмештә тип-тигез. Ул колмы, баймы, хуҗамы яки анда идарәчеме, барсы да бер тигез була пәйгамбәр заманында. Һәм дә бер шагыйрь дә шулай әйтә. Син әйтә инде кешегә, син Мин дип әйтмә, аны арабыздан ялгызлыкны ташла. Ягъни мин ялгызым дигәнне ташла. Милләтләр өчен бу кыямәт. Милләтләр өчен кыямәт. Ягъни арабыздан шушы мин миллек, ягъни ялгызлык булмаса дип әйтә шагыйрь, нәрсә ди? Милләтнең ахыры шушы. Бу кыямәтнең бер билгесе, дип әйтә бер шагыйрь. Коръәндә дә, әлбәттә, Коръәндә Әл-Аймран сүрәсендә 103 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, Бөтенегез дә, бөтен кешегә дәшә, бөтенегез, барыгыз да бергәләшеп, бердәм булып, Аллаһның диненә тотыныгыз. Бергәләшеп тотыныгыз, айырып, айырылып китмәгез дип әйтә. Һәм дә СССРны искә алсак, бүген билгеле булуынча 3 сентябрь безнең конституция буенча Россиядә кабул ителде сугышның беткән көне дип бүген. Икесе беткән дип саналса да, кабул ителде бүгенгә дип 3 сентябрьгә бөтен дөнья икенче, икенче бөтен дөнья сугышының Тәмамланган көне, өченче сентябрь дип кабул ителде законга. Шушыны искә алсак, билгеле нәрсә? Бөтен халык анда грузин, аннары белорус, аннары әрмән, аннары поляк, Бергә булдылар. Һәм дә бу икенче дөнья сугышында күренде. Бергә булу. Һәм дә инде ахырда да нәрсә әйтәбез ахырда? Мөселманнарның аерым Ихтилаф, ягъни аерым фикерләргә төшүе, бу хәтта, хәтта ата-бабаларның сөякләренә дә зарар китерә икән. Зарар. Рухлары рәнҗи. Шуның өчен мөэминләр Мөселманнар, сәламәт акыл ияләре, җаны чыкканчы белергә тиеш, зарури, ягъни мөһим ул нәрсә? Исламның гыйззәтле, шушы шәрәфле динебезнең берлек һәм дә бердәмлек бу иң мөһим икәнен белергә тиеш. Киресе булганда, ни Ватан, ни дә җан, ни дә милләт кала.